percuma So. kadung rikolan isun ya sing perlu getun iki kabeh wis dadi nasibe masih yo ilang welase sing bisa lali sing bisa lali eling eling wong loro jadi isun riko kiplas mergiani